прыжок на 360 с приземлением в шпагат. А, первое, что мы учимся делать, это сам прыжок на 360. Здесь замах. Отсюда можно сделать. Приземлился. Второй элемент. Естественно, немножко надо потянуться шпагат. Левый, правый, плечи. Потянулись. Приземляться будем в тот, который у нас немножко лучше получается. К этому же упражнению мы немножко делаем просто подпрыжку и шпагат. Немножко столкнем себе руками. А теперь соединяем прыжок-поворот с приземлением шпагат. Первая ошибка это, если вы сразу начнете прыгать шпагат, не разогнувшись хорошо. Э, второй момент. Когда прыгаете на 360, вот, очень важно, и, иногда бывает, что какая-то нога сильнее летает, или вы прыгаете где-то вот так, или так. Вам это незаметно, но потом вас немножко начинает забрасывать. Тогда вот. Следующий. По приземлению у вас уносит, поэтому, когда приземляетесь, старайтесь себя как бы сразу же удерживать на ношении плеч, и руками как будто держаться за землю.